wa TFTV E, kama ilivyo ada yetu kwamba kila baadhi ya siku huwaletea kipindi hichi cha Sema na TFTV. Hivyo basi leo niko katika maeneo haya ya Daraja ya Bovu. Lengo la dhumuni hasa ni kuweza kuwafata wananchi mbalimbali na kutoa maoni yao. Hapa nipo na kijana atatuambia yeye anaitwa nani na leo anataka kusema kitu gani hasa. Kijana, karibu sana. Asante sana. Jina langu naitwa Hamisi Al Osma. Hamisi. Mm -hmm. Uh, Hamisi, kuna, kuna, kuna vitu vishaanza kuleta kasoro ndani ya jamii na baadhi ya wananchi washaanza kulalamika kwenye suala hili la bidhaa za futari ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwamba baadhi ya bidhaa zishaanza kupandishwa bei. Eh, labda hili wao walichukuliaje hasa? Ah, kiufupi, jambo hili ni gumu sana katika mwezi huu wa Ramadhani kwa umetupikia sisi. Kiufupi, bidhaa zimepandishwa sana, kama unakuta bei ya nazi ni bei kubwa sana, kama muhogo unaenda kutafuta, kama tikiti au vitu mbalimbali vya kuweza kupika futari vimepandishwa bei kubwa sana. Kiufupi, hivi vitu vimepanda, tunaosia tuna, tuna, serikali, serikali yetu ya Zanzibar iweze ku, kuwaambia wafanyabiashara waweze kuvisusha chini, maanake kuna wengine vipato vyao ni viko, viko chini sana na hawezi kudumu na kipato walichokuwa vimeandaliwa. Serikali tayari imeshatoa agizo kwamba bei za bidhaa zetu ziwe zile ambazo zinaeleweka kiutaratibu, sawa. Lakini baadhi ya watu tayari wanafanya vile ambavyo wao wanajua. Labda kiupande wako wewe hasa unawahusia nini au unawaambia nini wafanya biashara? Kitu ninachowahusia wafanya biashara kifupi waangalie maisha ya watu, waangalie kazi za watu, kifupi wa, waweze kuweka kipato kiliko cha chini. Wenzetu walikuwa kipato chao cha chini, wapate kunua ile, ile bidhaa ilikuwa imekusudiwa ili wapate kwenda kufutaria. Maanake bei ukiweka bei mhogo bei kubwa, inakuwa yule mtu alikuwa yuko kipato cha chini anakuwa hapati kwenda kunua ule mhogo wa kusababisha apate futari pamoja na watoto wake. Kuna baadhi ya maeneo yanasemeka kwamba kuna watu kidogo stara zimekuwa ni fupi. Mfano kama utakwenda baadhi ya mahoteli huko e, maeneo tofauti tofauti ya shamba, kuna baadhi ya watu kwamba wanashindwa kujificha e, miili yao e, manake wanaacha wazi kabisa baadhi ya viungo vyao vinaonekana, na ukizingatia huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, wewe unawaambia nini watu kama hawa? Mimi kitu ninachowaambia ni wamwogope Allah Maanake Allah si, hayupo katika mwezi huu wa Ramadhani, yupo katika miezi yote. Maanake utapokuwa unamwogopa Allah hata katika dini nyingine waweze kustahi kustahi Uislamu huu tulikuwa nao sisi, hata kama wao wanatembea vitu vile kwa uwazi. Mwezi huu auheshimu, na miezi inayokuja mengine waheshimu, wavae za stara. Maanake Zanzibar imetoka mbali, maanake Zanzibar utamaduni kama huu ulikuwa haupo hasa kiufupi. Hiyo ni hali halisi kama jinsi ambavyo e, kijana mwenzangu hapa anaelezea. E, kipindi chetu uh, kwa jina hasa kinaitwa Sema na Tifu TV. Sema na Tifu TV. Lengo la dhumuni hasa ni kuweza kubadilishana mawazo. E, na kama itakuwa kuna lolote katika mtaa wako, kuna jambo ambalo labda wewe unahisi Tifu TV wakufuate, basi unaweza kuchukua namba yetu ya simu ambayo ipo ndani ya televisheni hapo, e, kisha baada ya hapo ukatupigia wapi upo, sisi tutakuja. E, kwa kumalizia kabisa moja kwa moja, labda ukipewa nafasi ya kutoa e, ujumbe ujumbe wako ukoje, hasa jua haya ambayo yanafanyika kwa wakati huu, mfano kama hao wadada zetu ambao wanatembea uchi, ukizingatia huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kifupi, hawa dada zetu walikuwa wanatembea uchi, wapo katika mtaa wetu, wapo katika eneo letu, tunawaona wengine, dini nyingine wanakuwa nakula hadharani. Maana kama mtu umeislamu kafunga, yule mtu anaenda kumdodisha ile chakula ili mtu kumwondosha katika saumu yake. Mimi nawahusia kama watu wapo katika dini nyingine waweze kuheshimu Waislamu walikuwa wapo katika saumu zao. Hii ni hali halisi kama jinsi ilivyo. Basi usikose kufuatilia kipindi hichi cha Sema na TIFF TV na mwenyekiti wake Muhsin Salum au Mr. Mid kutoka TIFF TV. Asante yako Nana.